नमस्कार मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और मैं सारिका श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का सास भरोसे में अपना खाना अपना तरीका इडली वैसे तो सबको बहुत पसंद है बच्चों से लेकर बड़ों तक लेकिन इडली बनाने में समय भी बहुत लगता है और अगर इडली खाने का मन हो और समय भी कम हो तो उसके लिए हम बनाते हैं सूजी की छटपट इडली सूजी की झटपट इडली बनाने के लिए हमें सामग्री में चाहिए दो कटोरी सूजी एक कटोरी दही फ्राई करने के लिए तेल कटा हुआ प्याज टमाटर राई कड़ी पत्ता कटी हुई लंबी हरी मिर्च खाने का सोडा और स्वादानुसार नमक सूजी की इडली बनाने के लिए सूजी से आधी मात्रा का दही लगेगा जैसे दो कटोरी सूजी में एक कटोरी दही अब इसमें थोड़ा हम पानी भी मिलाएंगे साथ में और इसको अच्छी तरह गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे साथ ही साथ इसमें नमक और सोडा भी मिला लेंगे आधा चम्मच नमक खाने का सोडा इसका पेस्ट गाढ़ा ही रखेंगे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे ज़्यादा पतला पेस्ट हो जाने पर इडली फूलती नहीं है अब ये सूजी और दही का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया है इसमें हमने नमक और सोडा मिला लिया है ताकि ये फूली हुई और सॉफ्ट बने इसको ना तो बहुत पतला करते हैं ना बहुत गाढ़ा इतना गाढ़ा पेस्ट रहता है कि आराम से इडली के सांचे में भर जाए और फैले भी ना इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इडली के सांचे में एक गिलास पानी डालेंगे और इसको गर्म करने के लिए गैस ऑन कर जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम इडली के सांचों में ऑयल लगाएंगे और इडली का पेस्ट करेंगे अब हम इन सांचों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि इडली चिपके ना पेस्ट भी इतना भरेंगे कि बहुत ऊपर तक ना आए यदि पतला होता है पेस्ट तो फैल जाता है और इडली फूलती नहीं है चपटी चपटी बनती है इसलिए इसका पेस्ट इतना गाढ़ा रखेंगे कि फैले ना अब हमने सूजी के पेस्ट को इडली के साँचों में बराबर मात्रा में भर लिया है उतनी ही देर में हमारा ये पानी गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके साँचा रखेंगे हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक ये तीनों स्टैंड लगा दिए हैं अब हम इसको बंद कर देंगे और आँच तेज कर देंगे चटपट इडली बनाने के लिए हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप 10 से 15 मिनट इडली का पेस्ट रख सकते हैं तो उसमें आप खाने का सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खाने का सोडा डालने के बाद सूजी को फूलने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है अब इस साँचे को हमने बंद कर दिया है और इसको हम 20 मिनट के लिए गैस पर रखेंगे इडली पकने में अच्छी तरह 20 मिनट का टाइम लगता है अब 20 मिनट हो चुके हैं हमने गैस बंद कर दी है और इसको अब खोल लेंगे ये साँचे को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे अभी हमारी इडली ठंडी हो चुकी है इनको हम धीरे धीरे चाकू से निकाल देंगे ठंडी होने पर ये पूरी अच्छी तरह निकल जाती है यदि गीले में तुरंत निकालते हैं तो वो उसमें चिपका रह जाता है मटेरियल अब इन इडली को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इनको हम इसलिए छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं ताकि खाने में आसानी हो सके और फ्राई करने में भी आसानी हो जाती है नॉर्मली हम लोग चावल की इडली सांबर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ झटपट इडली बना रहे हैं जिसको हम फ्राई करेंगे जिससे कि हमारा सांबर और चटनी बनाने का समय बच जाए लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं तो आइए फ्राई करते हैं अपनी झटपट इडली इस इडली को हम फ्राई भी दो तरह से कर सकते हैं एक तो नॉर्मली राई और कड़ी पत्ता से फ्राई करके चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं और दूसरे प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करके ऐसे ही खा सकते हैं सबसे पहले हमने इसमें कढ़ाई में दो चम्मच ऑयल डाल दिया है चम्मच राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे अब आधी डाल देंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा नमक तो हमने बनाते में डाल लिया था लेकिन ऊपर से भी थोड़ा सा नमक और डाल देंगे अब ये दो से तीन मिनट तक हमने इसको भूंज लिया है अब ये थोड़ी सी पिंक कलर में हो गई हमारी भूज कर अब हम गैस को बंद कर दें ये इडली हमने राई और कड़ी पत्ते के साथ फ्राई कर ली है आप इसको सॉस और चटनी के साथ सर्व करेंगे लेकिन अगर आपके पास सॉस और चटनी नहीं है और बनाने का समय भी नहीं है तो हम अपनी इडली को प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करेंगे तो आइए दिखाते हैं प्याज और टमाटर की फ्राइड इडली कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए डाल दिया अब इसमें एक चम्मच राई डालेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे और इसके साथ ही प्याज और टमाटर भी डाल देंगे अब इसको ब्राउन होने तक भूज लेंगे साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल देंगे अभी हमारा प्याज टमाटर भून गया है अब हम इसमें इडली डालें और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब ये हमारी इडलियाँ फ्राई हो चुकी हैं हमने गैस बंद कर दी है अब ये तैयार हो गई है तो लीजिए तैयार है हमारी दो तरह की फ्राइड इडली एक टमाटर और प्याज के साथ और एक कड़ी पत्ते और राई के साथ इसको आप सॉस और चटनी के साथ खा सकते हैं तो झटपट बनाएं और झटपट खाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और भारतीय व्यंजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिलहाल के लिए नमस्कार